batur panjang Allahu Akbar Ini dari FS Channel Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Jom tengok videonya Let's go Allah okay, So, hai Assalamualaikum semua korang Waalaikumsalam Oh, ingat tak? Mikari Kak Zura dengan Aunty Mary Sedap Orang tengok ni Wow uh, Dengan isi banyak sama macam dulu So, korang layan video ni Saya layan makan ni Okay Bismillahirrahmanirrahim Macam sedap guys Wow. Allah. Nasi lemak legend. Oh. Suaminya kak kerja gak? Ha? Dah tak ada. Lah, iya ke? Ah. Lepas tu, kan, eh, rumah. Dah, tinggal pak wan nak Tak, saya <laughs> Ya, yeah, sama. Saya nak tanya abang. Ha? Selalu beli eh? Ha, ya. ya. Rasa dia macam mana? Ha, ah, okeylah sampai kita Baiklah. Ah, ha, sudah terbaiklah. Okey, terima kasih banyak bang. Okey, sama. Allah. Kakak sihat sekarang? Sihat. Alhamdulillah. Ha. Nampaknya ha. jual nasi lemak ni banyak lauknya. Tak adalah tu je. Rendang daging. Kadang buat rendang ayam. Kadang buat sambal kerang. Uh, boleh boleh tengok kak? Rendang boleh. ayam akak ni. Rendang daging. Eh rendang daging, rendang ayam. Daging. Oh. raya oh, kak? Ya. Oh, raya, raya. Selalu makan satu kali je. Raya betul, je. Betul, betul, betul. Kalau lauk rendang daging berapa? Uh, rendang daging RM6. Kalau mata RM4 Apa ni? Ni untuk ni kari Oh ni yang saya order ni? Haa uh, Semualah nanti nak Ada sekali yang nak diskip. Oh barang -barang. dah siap potong ya, oh, yeah, Hari tu orang tanya akak potong cantik <laughs> Tak dapat nak tengok Berapa bungkus akak buat nasi lemak sekarang? Paling banyak dalam 30 30 lebih Macam tu je Oh 30 lebih je? Hmm Itu pun kadang start pagi ni sampai pukul 7 juga Allah Daripada hari... pagi sampai 7 petang? Masya Allah Ya, mika hari tu saya buat 20 macam dulu balik uh. Sampai pukul 7 juga Tapi saya nak tahu, yang lepas viral hari tu, okey mika hari? Sangat-sangat okey Sampai 1 September last year Saya satu family positif kecuali saya Pasal ayah saya meninggal uh. Saya cuti sebulan Saya juga berpisah dengan suami Allah. So, lepas pada tu baru saya start balik Tapi saya tu tunggu-tunggu lah Sampai nak dapat 20 sehari tu memang tak dapat hmm. Last last month saya stop buat mi kari. Saya ambil order je kalau ada yang order. So saya just buat nasi lemak. Kita tolong bayarkan. Nak ha, Kak saya nak nasi lah. lemak Kalau kita ingat kembali ya guys Masa-masa covid tuh banyak teruk sangat lah Daripada pedagang-pedagang tuh yang Mengalami seperti akak nih Allahu akbar tapi akak ni terbaiklah ha kuat dia kan Allahu akbar macam mana lagi kita bertahan macam tu eh kecuali berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa dan kita berusaha dengan sekuat tenaga kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya sedikit kebahagiaan. Sebenarnya bukan sedikit kebahagiaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali mulai dari awal kita hidup sampai sekarang ya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur ya untuk kita semua. Uh, daging rendang ni hmm. campur telur mata empat. So apa yang akak buat bila perniagaan akak ni tak ada orang datang dah? kita buat juga masa tu online Facebook semua. Ha. Ah, oh, okay. Atas rezeki lah kan. Hmm. Kalau ada tu adalah. Ada hari dia okey. Ada hari tak okey biasanya lah hmm, uh, kan. Uh, betul lah Tapi itulah eh sayang eh. Lepas post video itu saya tengok orang beratur panjang. Ya yeah, betul. Sampai sana dah kan. Ya yeah, sampai kawan-kawan saya kena hari cuti pun kena datang tolong. Allah. Hari tu masih yang berita paling banyak kat dapat jawab berapa bungkus? 100 hari. Seratus hari? Masya-Allah. Allah, memang saya tak larat, saya tak larat. Berapa bulan agak-agak tu eh? lepas viral tu dua bulan ada? Sebulan. Yang, yang ramai orang tu. Uh, pertengahan Ogos tu kan video keluar. Uh-huh. Sampai hujung bulan tu je. Sebab 1 September tu saya kuarantin. Sampai ah, saya itulah. habis saya rasa masih ada orang nak tapi dia ha, tak bila cari tak ada kan ah, lama-lama cari tak, ada slow, tapi lepas pada tu bila dah start balik saya buat 50 ke 40 ke 50, 20, sampai ke 20 hari lepas pada tu nak habiskan 20 sehari tu sangat-sangat susah sampai pukul 7 ah, hari-hari. Masa Covid tu lah. Start setengah pagi. Pun oh, tak habis juga? 7, saya tak habis. Sebab saya tak boleh nak survive. That's why saya, saya bincang dengan auntie, auntie cakap kita try buat nasi lemak. Tapi saya tak nak keluar pagi macam orang lain. Saya ada komitmen ah. kat rumah kan. Dah settle semua saya turun. Ni habis nasi lemak akak jual kosong berapa? Biasa RM3. Telur mata tambah? RM1. Tambah RM1. Kalau ada lauk tambah RM3 sendera. Uh, tapi itulah 30 bungkus berapa je kan? RM30 kalau RM3 biasa tu senyap 90 Sekarang ni keluarga akak pendapatan kak ni je lah eh? Saya je lah. Tak ada siapa lah. Allah. lah. Tak sangka pula kita pun terkejut dengan kak <laughs> dah seorang orang sekarang ni. Eh? Yeah. Hmm. Apalah kak ujian kak eh? Yeah. Hmm. Habis dah kita habiskan lauk akak ni. <laughs> tak ada orang dapat dah apa ni. Wah, hari ni abang simpan duit abang. Okey abang, terima kasih. Oh ya. Yeah. Okay, kak hari ni tak payah kak. Banjir, Kak. ha. Akak ni potong untuk nasi lemak pun cara dia lain. <laughs> Ah, nak kena buang biji. biji. So tahan lama. Ah, ya. <laughs> Betul lah. Biji tu yang buat uh, cepat basi. basi. Assalamualaikum Aunty Mary. Sehat? Eh? Sehat? Kuatan akak tak sampai. Ya. Yeah. <laughs> Betul. Pemberi semangat Betul. kat akak. Betul. Nyawa saya, payung saya. Betul. Tak ada siapa saya jual satu mangkuk RM6 sekarang Sebab kos barang naik Sebab ada yang tanya harga tahun lepas kan Dia orang tengok video tu Saya cakap saya tak boleh nak maintain harga yang sama lah Mahal ke kat kos mi kari ni? Separuh harga lebih Sebab kalau saya tak simpan bahan tu Bila dah tak habis saya buang Sayang lah bila tengok benda tu kita buang kan hmm stok lah Kita try buat benda lain Itu masa ramai beratur tu kak mm-hmm. Ada yang ni tak? Tak cukup? Ada Ada satu hari tu setengah jam je Habis Allah Ramai lagi botol banyak Saya tak nak buat apa wow. <laughs> Ada yang order berpuluh-puluh Ya Sangat banyak masa tu Ya order berpuluh-puluh tu tempah lah Ha dia Kan ada nombor saya kan ha. Saya order Nak datang pick up je lah Kuah ni memang sedap guys Tengok guys So oh. Wah oh, Siapa tak nak Ada rezeki ya Allah tak cepat tangan lah, cakap dah boleh prepare dah ayat ni ni. Insya-Allah, jangan <laughs> takut. Tak. Korang dengar tak akak tu cakap apa? Bagilah support sikit. Ah, gitu. Oh, jangan takut saya. Allah. Oh, rumah dia kawan ayah. semua mainan saya daripada kecil. Ah. Oh. Kau baru kali. Eh. Memang tahu asyik lemak dia sedar. Satu, Bini dah cakap. Oh. Jalan dia jauh jauh tak payah bayar hari ni, Cik. Oh, Okey, Cik. Sekian hari ni. Hari ni dah ada orang belanja. Ha. ha. ha. ha. ha. ya. bang, macam biasa. Abang pun dah tahu. Ah. Tak macam biasa. Oh, macam biasa. <laughs> Oh, dia abang Okey, masih. Okey. Ada orang bayar abang. Ada orang bayar. Ya. Tak cakap abang banyak membantu agak. Okay, Syambik. Nasi bubur abang jual apa kat sini? Saya nasi tak, hari ni sebenarnya akak ni dah lama tau tak nak gumi kari uh, ah. Tapi sebab ah. saya order 10 kak eh kan? Saya order 10 Akak ni buat lebih sikit So adalah ah, dapat okay. rasa So kita nak nak nak berasa dah kak Lapar dah ni Hmm, saya okay. tunggu akak tu sejam nak makan nasi lemak. Sorry. nasi <laughs> kemah tak ada. Kak ni terkejut. Ya Lama kan. So kak, uh, ni 166. Banyak sangat. Hmm. Allah. Janganlah. Tak, yang lepas akak tak terima. Yang ni akak kena terima terus. Tak boleh lah banyak sangat. Banyak cukup. Dan ni sudahlah. Akak macam tak biasa dengan kita. Ya Betul tak nanti? Nanti macam tak biasa dengan kami. <laughs> Nanti marah ni tak tahu. Tak apa. Aduh. Okey, okey. Macam ni. Aduh. Okey, okey. Macam ni. Aduh. Okay, kalau akak tak nak, bela ni akak bagi kat orang. Infak. Separuh lah. Okey, boleh. Ah, kali dengar. Saya masak. <laughs> Untuk saya masak saya bagi orang boleh. Ah, maksudnya yang tadi satu enam, ah. balance tu separuh infak. Jangan semua okay. separuh. Okay. Tahu? Baik, faham. Ah, nanti akan nak buat mie kari lagi. <laughs> yang jauh sangat ambil kan. <laughs> Terima kasih. Ah, yang ni ada 700 kat eh okay. Ah. daripada FS Channel dengan Yasa Makira. Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Satu ucapan untuk mie kari akak untuk tarik orang datang sini mana yang dah pernah cuba terima kasih banyak-banyak sebab support saya sebelum ni uh, kalau ada yang tak kena tu boleh bagi tahu saya lah uh, so kita nak tambah baik kan ha, ah, okay, boleh tambah baik lagi benda tu uh, sebab ini punca pendapatan saya tu je uh, mana yang tak cuba lagi datanglah cuba dulu InsyaAllah Faham Kak ni Ni je dia punya pendapatan sekarang Okay uh, Korang tolong support dia Okay saya okay. nak ah, kena balik dulu kak Okay, terima kasih banyak-banyak Lama betul tunggu Daripada Apa? saya tak kemah sampai dah tak habis Kakak <laughs> terus maju ni Ada kawan-kawan tolong yeah. kan Okey bang right, terima, terima kasih bang Selalu terima support agak ni Nanti okay. Mary Semoga terus Sehat eh <laughs> Yang ni nasi lemak legend Mi okay. kari Yang ni nasi kukus apa bang? Nasi kukus tepi jalan Nasi Betul. kukus tepi jalan oh, okay. uh, Laksa Bujang <laughs> Yang ni uh, ayam goreng crispy. Ayam goreng crispy. Okey, ayam goreng crispy tengok sikit. Oh, memang memang Buat banyak. Boleh datang lah. semua support sini. Kita dah beli banyak lah ni. Banyak sangat support akak ni. So korang okay. boleh support sebab nak hujan ni saya tak nak balik dah awal. Dah gerimis dah. Jangan like, komen, share dan subscribe. Okey. Okay. Bye. Bye. Dia punya sedap ni. Saya nak layan dia sampai saya duduk kat sini. Tadi duduk bawah, duduk sini. Okey, korang yang dah tengok video tu jangan lupa Beli akak ni punya mie kari Yang dah lama dah Setahun saya tunggu nak merasa balik Okay Allah. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Mantap. FS Channel FS Channel Bismillahirrahmanirrahim Oh my god <laughs> Kalau di sini saya beli nah, asli Eh Aduh Ya Allah Asli guys terliur <laughs> Aduh ya Allah Abang Abang Memang sedap lah kita tengok tu Memang sedap lah mie kari ya kan Allahu Akbar Ya Allah Buat kawan-kawan semua yang ada kat situ ah, Jomlah Pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi Support akak tu Beli lah Masih sedap Abang tadi dah cakap Memang A Itu memang great lah Memang the best lah Ah, Buat keluarga, buat family Order-order yang banyak kan Tempahan dan lain sebagainya kan ha, Support terus akak ni Sebab akak ni pendapatan ni memang daripada tu je lah Ha, kalau kita support orang maka Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa membantu kita. Kalau kita menolong orang, memudahkan urusan orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menolong dan memudahkan urusan kita. Ha, kita berharap kepada Allah je. Ha, kita berharap kalau kita berbuat baik, yakin kepada Allah bahwasanya Engkau ya Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami macam tu lah guys ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ya tergantung daripada prasangka hambanya Ana inna dhanna 'abdi bi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Aku tergantung ataupun terserah ataupun ya sesuai daripada prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku akan lebih baik. Ketika hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sangat merugi. Jadi tetap berprasangka baik kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala segalanya karena Allah Subhanahu wa taala ya penguasa daripada Rabbul Alamin seluruh alam ini. Maka daripada itu teman-teman sekalian, dekatkan diri kepada Allah, cintai keluarga kita, ya sayangi keluarga kita dengan sepenuh hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Ya, banyak membantu orang, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu kita. dan juga senantiasa memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Terima kasih Fast Channel yang sudah share kepada kita semua dan dulu saya juga pernah mereaction daripada Akak nih, ya kan? Ah, masa itu memang ah pelik lah, ya kan? Setelah itu Covid-19, Allahu Akbar. Ya, kita sudah melalui semuanya dan semoga orang-orang yang di luar sana tetap sukses ya, tetap semangat dalam berniaga sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Utamakan kejujuran, utamakan kebersihan karena itu yang membuat istilahnya kita bertahan ya. Kalau kita jualan tapi nggak bersih, nggak jujur, maka di situ nihil ya bisa jadi setelahnya kita mendapatkan macam perasaan yang tak elo eh kan was-was dan lain sebagainya sehingga pembeli tak nak beli lagi lah macam tu. kalau jujur bersih maka insyaallah ya sedap pula maka insyaallah orang-orang akan datang untuk menyokong ataupun membeli ya untuk makan mereka terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support terus channel ini sampai sekarang saya Pepin untuk diri sampai jumpa di video selanjutnya buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram atau komen di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh